Coucou YouTube Je lance en quatuor et je tombe sur les, je dirais, les trois plus gros fils de pute qui peuvent lancer en résurgence possible. Ils ont un accent plutôt dégueu, mais ils connaissent la show. Entre dégoût et amitié, je ne saurais pas où mon cœur va pencher. Like, commente, abonne-toi. Non, non. Vas-y. Allez, montrez-moi la killcam, les gars. Montrez-moi la killcam. Montrez-moi cette killcam que l'on veut voir. Juste pour ça, je devrais prendre un avion avec une batte de baseball et aller faire sauter les genoux des développeurs. Qu'est-ce qu'ils foutent ma team à 3 dans les chiottes euh, d'ici Hello team Hello team Hurry Get a chow, man oh, Putain y'a pas plus toxique que les buveurs de thé frérot. Ciao Yeah Your first name Leslie. <laughs> Where's Alan <laughs> Man, you know Leslie Chow? Leslie Chow, you know who? Yeah, crazy Chinese. Yeah. Yeah. It, <laughs> yeah, man. <laughs> yes. Hello, Leslie Chow. Yeah, it's me, my friend. Alan? Where is Alan? Uh, I don't know where is Aaron. In my car hey, bro, you are you camping in toilet? Oh, hello. Oh, Chesley, Chesley, low. Leslie is down. Oh, ah, two. Chesley's down. I. Chesley's on the. He's in the corner. Another one. Covered, covered. one. get down. Down. Play fire to fuck him. Qu'est-ce que je regarde? One more outside, down to the left. Leslie. Je les aime bien, je, je vais devenir campeur. I love you, ciao. Ah, I love you too, my friend. I want kill a dog, my friend. I want kill a dog. oh my God. Get out me fucking Get out me way. One I can Nate, wait on this. It's Chesley and I'm getting like. Qu'est-ce que je suis en train de faire là Too many drugs, my friend. Too many. Too many drugs. Yeah, man. Cocaine and chicken. Hey, eh, bro. It's the lovely room now. Let's go anal sex together here. Suck us off, you fucking scruff. Yeah. Dad, Take me, take me the face in the toilet. Uh, take my ass. Yeah, yeah. Get it right in there. God, just like your mom. La gueule dans les shots, prends-moi le cul, tu sais. Leslie. Yeah, yeah. Suckers off. Uh, what? You want I... What? Faut pas que je fasse les bruits parce que les bruits c'est trop pour Twitch. Spray paint first would be alright. Guaranteed spray paint. Shot, hey, watch. Eight days. Don't move, my friend. 50 pence to kill the monster. Probably not for now. Days. <laughs> Eventually. <laughs> we haven't in our full job. Put that trophy down now. Put that trophy down. Pick the trophy system up. Hello. Hello. <laughs> Hello. Happy Si je, si je, pensais faire ça pendant une partie. Vous voulez airstrike Yeah Airstrike No Fire Fire Fire Fire Fuck hell <laughs> Doesn't show. Mate, we, I just got fucking two and two bullets and all. A raw happy walk, top of prison, top of prison, top of prison now. Top of prison! Yeah, yeah, I've got one of my side there. Oh yeah! Ah! Ah! Leslie's down! Ah! Leslie's ah, dead! C'est quoi une chatte euh, avec l'accent allemand? Hey Francis! For Leslie, take money! Shut up, man, will you, you What? What? Oh la la Oh Well in your fucking somebody's head said. Oh la la I've got uh, no play tell. Les gars. même si j'ai partagé un bon moment avec eux dans les toilettes. Putain, je voulais, leur, priver, leur priver de son en plein dans leur push. Ils vont, ils vont gagner vraiment ah. Ça, la communication est excellente à la fin. Il a qui... Il y en a un qui est resté en ah viseur fixe. C'est Francis. Les deux reprennent la hauteur en mode commando. Ah, Francis qui se fait backstab. Ah, le, timing n'est pas bon. Et Francis qui part dans le... Francis qui part dans le gaz pour prendre la hauteur. Très bien joué. Oh là là. Ah, Francis Eh, fuck you, Francis Ah, Francis Eh, fuck you, mom, Francis Ta mère la pute Grosse merde Ah, Francis Hey Francis, you hunter, rep you, I'm sure. Dick Hunter, Francis je crois que c'est, je crois que c'est jamais pris un, trash talk pareil, gros. Ils, ils sont habitués à être toxiques, ils, ils étaient pas tombés sur tiens. Hein. Tu peux drop la bouteille d'eau du frigo je te Tu vois ce qu'ils vont gagner Oh, oh GG team Quoi Mais non It's a good game, it's a good game. GG guys. Leslie love you, Leslie love you. Bye bye ma friend. <laughs> je vais, euh, je, vais euh, je vais arrêter de lancer en quatuor. Je suis tombé sur 4 euh, Irlandais bourrés. Enfin non, là c'était des Irlandais allemands. La game d'avant des Gallois. On tombe sur, vraiment sur les pires êtres humains là.